Салам, бу Техноплов, бу Фарис, бу Фолдуч, бу Флипуч, бу эсэ Садула Абдулаев, хам оз джойда, демак, башлэсак болады. Ойнап турсам болады ма? Ойнап smartfonlarni yangi asr kirib kelyapti mana mana bu yangi foldlar bilan chunki hamma telefonlar bir biriga shunchalik o'xshash bo'lib ketyaptiki yangi chiqayotgan telefonlarni oddiy oddiy foydalanuvchilar farqi nimada ekanligini tushunmay qolishyapti samsung mana mana shu raqobatchilikda ajralib turish uchun bukiladigan smartfonlarni chiqarishdi o'zi mana mana shu bukiladigan ekranlarni texnologiyalari yaqinda shunchalik rivojlanib ketadiki haligi telefoningizni qog'ozga o'xshab g'ijimlab g'ijimlab cho'ntagingizga solib qo'yadigan bo'lasiz hozirgi kunda esa mana mana shu bukiladigan smartfonlarni orasida samsung fold eng haligi rivojlangan eng oxirigacha yetkazilgan smartfondek tuyuladi menga birinchi marta ko'rganingizdan keyin vau deysiz unda ochib ko'rganingizdan keyin vau deysiz lekin bir oycha ishlatganingizdan keyin xuddi o'zini puliga arzimaydigandek tuyuladi nega deb so'raysiz hozir tushuntirib o'taman lekin undan oldin yaxshi taraflarini ham belgilab o'tgim kelyapti birinchidan fold 3 oddiy smartfonni o'rnini bosgan harakat qiladi ikkinchidan esa mini planshet sifatida ham rolini o'ynaydi va bunday ekranda kontentni iste'mol qilish juda ham boshqacha bo'lar ekan birinchidan masalan instagramga kirsangiz rasmlar noodatiy katta bo'lib ko'rinadi va shu deb rasmlar boshqacha taassurotni qoldiradi sizga ikkinchidan 12 gigabayt ram xotirasi bor bu yerda va 888 snapdragon protsessor o'rnatilgan shu deb bu telefonda va ayniqsa ekrani katta bo'lgani uchun uchta ilovani bir paytda ochib olib uchalovini ham ishlatsangiz bo'ladi ammo eski videolarimda aytganimdek sakkiz yuz sakson sakkizinchi snapdragon o'zi tez qiziydigan protsessor va shu deb bunda og'irroq o'yinlarni o'ynayotganimdek taxminan o'n besh daqiqadan keyin telefon qizishni boshladi yigirma minutlardan keyin telefondagi o'yinlar sal pal qotishni boshladi fps sal pal tushishni boshladi lekin gap faqat juda yam tez qiziydigan protsessorda emas gap yana ichidagi detallar hammasi maksimal darajada bir biriga juda ham yaqin yaqin joylashtirilgani uchun maqsad mana mana shu bukiladigan ekranni o'rnatib turib e, telefonni o'zini maksimal darajagacha ingichkalashtirish chunki mana hozir ham qo'limda eshi turibdi xullas shu ishlar qilingandan keyin telefon o'zini ichidagi issiqlikni ketqizish qobiliyatini yo'qotgan endi yo'qotmagan lekin boshqa telefonlarga nisbatan ancha qiynaladi xullas uzoq muddat davomida o'yin o'ynasangiz bo'ladi ayniqsa mana mana bunaqa katta ekran bilan pubgga o'xshagan o'yinlar juda ham boshqacha o'ynaladi lekin barmoqlaringiz kuyishiga yoki o'yin sal pal qotishiga tayyor bo'lib turing tasavvur qilinglar mana shu haftani o'zida ikki mingta obunachi qo'shilibdi bizaga mana mana shu son endi keyingi hafta uch minggacha yetadimi yo'qmi u sizlarga bog'liq obuna telefonni tugmasini bosib qo'ysangiz layk like qo'yib qo'ysangiz va qo'ng'iroqchani itarib qo'ysangiz kanal rivojlanishiga hissa qo'shgan bo'lasiz va undan tashqari agar donatlar yordamida qo'llab quvvatlamoqchi bo'lsangiz kanalni donat yo'llarini pastda videoni tagida yozib qoldirganmiz kameralar haqida gapirsak palon pul to'laganingizdan keyin nafaqat katta ekran undan tashqari esa eng zo'r kameralarga ega bo'lasiz deb o'ylagan bo'lishingiz mumkin afsuski unaqa emas yo'q buni uchta joyida kamerasi joylashgan orqasida oldi tarafida va ichkarisida mana mana bitta yo'q mana bitta ekan ichkaridagi kamerasi o'zicha displeyni tagiga mana mana bitta bekinib olgan lekin shu deb uni sifati ham pastlashgan atigi to'rt megapikselli mana mana shu kamerasi xuddi kir bo'lib qolgan kameradek rasmga oladi va undan tashqari masalan video qo'ng'iroqlar uchun shu kamerani ishlatsangiz sifatidan mamnun bo'lmasdan darrovgina boshqa telefonni frontal kamerasini yoqib olgisi keladi o'zingizni tinchlantirishingiz uchun tashqi tarafdagi frontal kamerasi esa 10 megapiksel bo'lib sal yaxshiroq qoladi lekin baribir biz o'rganib qolgan a'lo darajada emas ho'p endi asosiy 12 megapikselli kameralar hech bo'lmasa yaxshi rasmga oladi deb o'ylagan bo'lsangiz yo'q ularni ishlatib ko'rganingizdan keyin fold 3 rasm oladigan telefon sifatida yaratilmagan ekanligi bilinib qoladi sizga mana masalan iphone 13 pro ga olingan rasmlar bilan solishtirsak fold ga olingan rasmlarni sal yaqinlashtirsangiz e, hamma narsa piksellarga bo'linib ketyapti lekin o'zingizni rasmga olaman desangiz asosiy o'n 12 megapikselligi yonida darrov displey yonib turadi sizni ko'rsatib turadi qanaqa rasmga tushayotganingizni qulay narsa endi masalan ba'zi bir odamlar mana mana shunga o'xshash telefonlarni olib qilaman deb pul yig'ishni boshlashadi lekin sal pal pul yig'ib qo'yib darrov birdaniga mayda chudalarga ishlatib yuborishadi ana o'sha pulni mana masalan fariz yarim yildan beri makbukka pul yig'adi keyin sal pul yig'ib qo'ygandan keyin bo'lar bo'lmas haligi soch o'stiradigan moylarga ketkazib yuboradi pulini yuradi keyin boshiga surib faqat moylarini emas makbukimni boshiga surib yuradi yuqsin yuqsin qilib xullas shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun banklar omonat degan narsani o'ylab topishgan ya'ni pullaringizni bankka qo'yasiz bank esa uni ustidan yana foyda sifatida foiz qo'shib beradi sizlarga keyin mayda chudalarga bankdan pulingizni yechib o'tirgani yer narsa masalan sanoat qurilish bankida omonatingizni joylashtirsangiz o'n sakkizdan yigirma foizgacha bir yil ichida foyda ko'rsangiz bo'ladi omonatingizdan masalan ming so'm qo'ydingiz uni ustidan o'n sakkizdan yigirma foizgacha foyda ko'rdingiz yoki masalan valyutada qo'ymoqchi bo'lsangiz olti oy ichida to'rt foiz e, foyda ko'rsangiz bo'ladi qo'ygan pulingizdan agar batafsil bilmoqchi bo'lsangiz bankni saytiga havolani ya'ni ssilkani qoldirganmiz bosib bosib o'tib olinglar yaxshi band endi mana mana bu esinglardami mana mana bucha Fold uch va Flip uch e, ipx sakkiz himoyalash tizimi bilan ta'minlangan. Bu degani ular suvga qarshi turib bera oladi, lekin chang bilan qumga qarshi turib bera olmaydi. Demak, yomg'irni tagida bemalol ishlatavering bu telefonni, kir bo'lib qolsa bemalol suvni tagida yuvering, lekin Э, qumli yoki chang joylarga ola ko'rmang chunki agar mana mana bu joylariga qum pum kirib ketsa tamom aslida esa mana mana bu mexanizmni o'ziga 200 ming marta ochilib yopilishiga kafolat berilgan demak kuniga taxminan 50 marta ochib yopsangiz yana u 11 yilga yetadi shu mexanizm o'shanga yaxshi yasalgan zo'r telefon odamlarni orasida buni chiqarsangiz hamma hayratda qoladi kontentni iste'mol qilish darajasi yangi levelga chiqadi ertalab nonushta qilayotganingizda telefonni mana bundoq qo'yib qo'yib hech qanaqa подставкали bemalol videolarni ko'rsangiz bo'ladi nonushtangizni yeb aytgancha marketingni ellik foizini mana mana shu bukib telefonni bu joyga qo'yib qo'yishingiz bilan ellik foizini to'ldirib qo'yishgan marketingni shu reklamaning ellik foizi faqat shu haqida xullas qanchalik e, bu telefon ajoyib bo'lmasin baribir ham hozircha puliga arzimaydi narxini hozir aytib o'tamiz sal yana ozgina sabr qilinglar undan oldin yana bitta tarafni eslatib o'tmoqchiman noutga o'xshab e, fold 3 da s penni ishlatsa bo'ladi lekin u s pen komplektda birga kelmaydi telefon bilan birga uni alohida 50 dollarga sotib olish kerak Xo'p, sotib oldingiz masalan 50 dollarga ruchkani undan keyin ruchkani ishlatib bo'lganingizdan keyin uni ichiga tiqib qo'ymaysiz noutga o'xshab yoki bu joyiga magnit yordamida biriktirib qo'ysangiz bo'lmaydi telefon e, ruchkani yana bu joyga joylashtirib qo'yishingiz uchun alohida yana chexol sotib olishingiz kerak bo'ladi u ham bir yetmish dollar tursa kerak qo'shimcha xaridlar ko'payib ketayotgandek sezilyapti agar fariz bilan bozorga borsangiz xuddi shunaqa seziladi ho'p fold 3 bozorda hozir taxminan 1800 dollar turibdi ya'ni 720 ta oshna narxiga teng A Flip uch esa 1100 dollarga sotilyapti. Bu taxminan 440 toshga teng bo'ladi. Bunaqa telefonlarni shuncha pulga olganingizdan keyin e, batareykasi anchaga turib beradi degan umidda bo'lasiz. Lekin aslida 4400 mAh soat bu telefon atigi 16 soat ishlab berishiga yetdi chunki mana tasavvur qiling bir nechta ekran bu yerda ekran bu yerda ekran yana bukiladigan Э, yana shunchalik katta buni hammasini to'rt ming to'rt yuz milliamperli batareyaga tortmasligi aniq xullas ertalab yuz foiz e, zaryadka bilan uydan chiqib ketasiz lekin kechki soat oltiligi zaryadkangiz qolmasligi ham mumkin agar ayamasdan e, oddiy rejimda ishlatib yursangiz xullas nima bo'lganda ham bular baribir ajoyib telefonlar hozir hozirgi payt puliga arzimasa ham chunki Э, baland narxini ham sababini tushuntirib bersa bo'ladi sababi yangi texnologiyalar hamma yangi texnologiyalar har doim qimmat bo'ladi hamma teslani o'tib hamma ishlatishni boshlagandan keyin narx sekin sekin tushadi baribir bularni ham sizchi siz siz odamlarni hayratda qoldirish uchun va mana shunaqa katta ekranni egasi bo'lish uchun 1800 dollar to'lagani tayyormisiz izohlarda yozib o'ting siz texnoplov kanalida edingiz bu farizeda man esa sadulla abdullayevman bu fold bu flip ko'rishguncha xayr